Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксофт. В данном видеоуроке мы поговорим о дополнительной функции верификации дисконтной карты через SMS. Данная опция станет отличным дополнением для предпринимателей, которые используют в своих магазинах дисконтную или бонусную систему накопительных скидок. Эта функция позволит избежать махинаций со стороны продавцов и покупателей, которые используют чужие скидки в своих целях. Также появится дополнительное удобство для покупателей – не нужно постоянно носить с собой дисконтную карту. В любой момент, независимо от ее наличия, будет возможность приобрести товар со своей скидкой или за свои бонусы. В свою очередь, это повысит лояльность клиента к вашему магазину или к вашему бренду. Функция верификации дисконтной карты через SMS эм активируется через дополнительные опции. Для этого запускаем ярлык хозяина и переходим в пункт меню настройки «Список дополнительных функций». Опция имеет 56 номер, Находим ее в списке. 56. Верификация дисконтной карты через SMS. Эм Вы можете ознакомиться с дополнительной функцией до ее приобретения. Для этого служит кнопка «Активировать на 30 дней». Но стоит отметить, что активация на 30 дней доступна единоразово. Повторно активировать функцию на 30 дней невозможно. Активация на постоянной основе осуществляется с помощью технической поддержки после приобретения опции. Выделяем нашу функцию и жмем «Активировать». Вводим код лицензии и нажимаем «Активировать». Функция успешно активирована. Для вступления изменений в силу необходимо перезапустить программу. Перезапускаем программу. Программа перезапустилась, и теперь необходимо настроить нашу функцию. Заходим в пункт меню настройки «Параметры». В разделе «Дополнительные функции» появился новый пункт «Верификация дисконтной карты через SMS". Эм Данный пункт содержит два поля – шаблон сообщения и sms эм сервис Для создания нового шаблона сообщения необходимо нажать кнопку «Добавить» откроется форма редактирования «Шаблон массовой рассылки». В поле названия необходимо указать название SMS-рассылки, например, «Верификация клиента по SMS». Тип рассылки по умолчанию «Верификация клиента», дата создания подтягивается текущая, при необходимости ее можно редактировать, вид рассылки по умолчанию указан как SMS-рассылка – Поле «Создал» отображается тот пользователь или сотрудник, который создал данный шаблон. В поле содержания шаблона необходимо ввести текст сообщения. Отметим, что обязательным условием формирования сообщения для верификации клиента является использование переменной код активации. Например, текст сообщения может быть следующим. Код для подтверждения карты и далее вставляем нашу переменную Нажимаем кнопку «Вставить переменную» и выбираем из списка доступных переменную «Код для верификации клиента». Выбрать. Для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть наше сообщение, жмем на кнопку «Проверить». Вот так вот будет выглядеть сообщение, которое будет получать клиент. Код для подтверждения карты. Номер кода. Закрыть. Далее необходимо создать SMS-подпись. Для создания новой смс-подписи жмем кнопку «Добавить» и указываем название. СМС-подпись должна быть точно такая же, которую вы указали в вашей учетной записи СМС-сервиса и обязательно должна состоять из латинских букв. Для того, чтобы осуществлять отправку СМС, требуется быть клиентом одного из сервисов, которые доступны в программе Турксофт. Это Turbo SMS, или Альфа SMS. Для того, чтобы добавить SMS-сервис, эм жмем кнопку «Добавить». В поле «Сервис» выбираем SMS-сервис, эм клиентом которого вы являетесь. В поле Название указываем произвольное название, лучше всего написать, конечно, название SMS-сервиса. Эм Если вы являетесь клиентом TurboSMS, вам понадобится логин и пароль. Если вы являетесь клиентом ePочта, публичный и приватный ключ, а также время жизни сообщения в часах. В случае, если вы являетесь альфа-СМС, вам необходимо ключ, который можно получить на сайте данного СМС-сервиса. После создания необходимого СМС-сервиса жмем кнопку «Записать». В качестве примера у нас выбран сервис TurboSMS. После создания шаблона сообщения и добавления необходимого SMS-сервиса следует сохранить наши настройки по кнопке «Записать». Для того, чтобы наши изменения вступили в силу, нам необходимо перезапустить программу. Далее рассмотрим применение дополнительной функции верификации дисконтной карты через SMS у нас есть возможность идентифицировать клиента по номеру телефона посредством отправки ему смс с кодом на формах реализация и возврат. Рассмотрим на примере режима реализации. После активации функции становится доступная кнопка «Верификация клиента по номеру телефона». В случае, когда у клиента нет при себе дисконтной карточки, он может назвать номер телефона, который зарегистрирован за ним в базе данных. Продавец вводит номер телефона, Стоит отметить, что можно вводить номер телефона удобным для вас способом, то есть это могут быть цифры подряд, с пробелами, с тире или любыми удобными для вас знаками. После чего нажимаем Enter или кнопку лупа. На телефон клиента было отправлено сообщение с четырехзначным кодом. Чтобы отследить, на каком этапе отправлено сообщение, можно воспользоваться кнопкой «Обновить». Как видим, статус сообщения не определен, по нажатию на кнопку «Обновить» видим, что сообщение доставлено получателю. Вводим код подтверждения, который назвал нам клиент, и нажимаем «Записать». Если код введен правильно, в панели «Информация о клиенте» отобразится информация о клиенте. Аналогично для формы «Возврат». По нажатию на кнопку «Добавить» создаем новый возврат, после чего Нажимаем кнопку «Верификация клиента по номеру телефона». Открывается окно для ввода номера телефона. Далее действия такие же, как и на форме реализации. Таким образом, используя верификацию клиента по СМС, клиенту в случае отсутствия при себе дисконтной карты и при успешном подтверждении его номера телефона могут быть начислены бонусы и применена скидка. А сотрудник будет всегда знать, что скидка начисляется именно тому, кто является клиентом вашего магазина. На этом наш видеоурок завершен. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли с продуктами компании Торксофт.